jsem se vedla. Nic si z toho nedělejte, Šarlotko. Robě ty vlasy. Padají mi do očí. Hepsini. Günah ya böyle bir şey.